карбонат иондоруна сапаттык реакция карбонат иондорунун болушун кислоталар менен аныкташат бөлүнүп чыккан газды акиташ суусу аркылуу өткөрөбүз акиташ суусу аркылуу өткөрүлгөндө пайда болгон ак түстөгү чөкмө эритмеде карбонат иондорунун бар экендигин далилдейт